Oh. Leave your roots backward I do I got that mood to stand up and move Stand up and move Getting on a plane

muss man sich raustrauen, eine Reise aufbauen, egal wohin, fühle mich wie ein Kind, wenn das Flugzeug in die Wolken schwingt. Also wir Ameisen welche wir umkreisen, im Himmel unterpreisen, am besten in kleinen Kreisen. Andere Welten sehen unterschiedliche Sonnenuntergänge erleben, freue mich aufs Wiedersehen. eine Rase bestellen, um zu merken, wie gut es tut, nach Hause zu gehen. Oh.